El dia 19 ens, ens jutjaran a la ciutat de la justícia el company Carrenté i a mi per unes suposades injúries. En realitat el que va passar és que van defensar el company d'una agressió per part de l'empresa, l'havien sancionat en 15 dies. Fa aproximadament 4 anys, eh, un conductor d'autobusos, Manuel Casado, va ser sancionat aproximadament amb 15 dies de feina i sou i la raó va ser una discussió amb un comandament però aquesta discussió va anar pujant de to i dintre de les comunicacions entre els comandaments i un cap de línia, que és un membre de l'equip directiu, en un moment donat el, el cap de línia, Fernández, eh, va donar l'ordre en dues ocasions de provocar el treballador sense que es donés compte, per així sancionar-lo de manera més greu. Espérate, buen dia, Labrador. ¿Labrador? Dime. Oye, pásame con mi de los 63 con los 63, ¿verdad? No, la lleva el, el, el Edu, el Arito. Pásame, pásame. ¿Qué, por el turno 8? Que estaba ahí en el terminal. Ah, sí, sí. Eh, ¿Qué le pasa a ese? Pues yo quisiera saberlo yo. Vale. He ah, bastante rato, antes delante de la parada, pero es que lo que más me jode... Sí. Eh, es, que tiene, es que tiene el tío una bicicleta dentro, dentro del otro. Coño, y vos lo has encontrado por ahí, el cabrontillo. Hay que... Eh, te explico, no sabes de qué va el rollo de... Sí si todo lo que ha pasado antes y lo que ha pasado ahora ya no, Vale, ahora la, resolución final es que por una especie de razonamiento un poco extraño que te explicaré en otro momento, sí. el tío continúa trabajando. Sí. ¿Vale? Entonces se trata de que de intentar provocarlo un poco eh, para ver qué para ver qué dice el tío con la emisora. ¿vale? Entonces, lo que, lo que tendrías que hacer es llamarlo al tío y preguntarle algo así como si, si todavía va con la bicicleta en el coche o alguna cosa de esas. Entonces, ofrecerle, ofrecerle la, la, posibilidad de, bueno, de, rectificar de que baje de que deje la bicicleta en la parada si puede y si no si tiene algún problema eh, desde el centro le enviamos una furgoneta para que le recoja la bicicleta. Pero la bicicleta en el autobús ni hablar. Pero la bicicleta en el autobús ni hablar. Vale. ¿Eh? ¿Vale? Vale. Eh, se trata de que si tiene que continuar trabajando, que continúe <laughs> trabajando, pero lo que se trata de que el tío entre al trapo. Vale. Puede ser por teléfono, ¿no? Sí, sí, por supuesto Vale. has grabado? Vale. Ok, de momento la bicicleta sigue en el coche. El tío, yo por lo que tengo entendido, sigue con la, con la bicicleta en el coche. Vale. pregunta, oye, ¿sigue o no sigue? Y intenta, hombre, sin, sin meterle, sin que se vea, <laughs> provocarlo para que largue, a ver qué dice. Vale. Es para añadir más datos al expediente que ya se le va a hacer la ¿no? Ok. que dona, es la orden que tú puedes escoltar a eh, en una página web que no sabem qui ha penjat ni sabem com va aparèixer aquesta gravació, però que la secció sindical de la CGT en aquell moment, eh, un cop eh, tenim coneixement, li presentem a aquest treballador, que en aquell moment era afiliat de la UGT, i que ens certifica que la conversa és real i que els fets que s'expliquen, bueno, no que s'expliquen, que s'escolten perfectament, són fets que han succeït i que finalment va ser sancionat. Com a secció sindical es va decidir eh, donar a conèixer el cas com un cas d'abús d'autoritat, el qual era patent, i la reacció de la direcció d'autobusos de, de TMB va ser no només no exigir responsabilitats al cap de línia, al membre de l'equip directiu de TMB i als comandaments, sinó que va respondre eh, sancionant laboralment al eh, company Mercader i a mi mateix, amb quatre mesos sense feina i sense sou, i amb una denúncia penal. En aquesta denúncia penal se'ns demana eh, dos anys de presó i a part una quantitat econòmica. Els hi demana, el Ministeri Fiscal els hi demana una pena de, de presó de 18 mesos, i una multa de 18 mesos a raó d'una quota de 12 euros diaris. I en canvi l'acusació particular és més, és, més, és més dura en aquest cas i els hi demana eh, dos anys de presó i una multa de 12 mesos a una quota diària de 18 euros. Eh, l'acusació particular és l'empresa Eh, en principi hi havia tres persones més, que són les persones que intervenen a les converses, que eren també acusació particular, i que ara, amb, amb l'últim mes, ens han notificat que han renunciat a ser acusació particular, o sim simplement seran perjudicats. Llavors, eh, en principi els hi acusen el, el, el senyor Mercader i el senyor Garranter d'un delicte contra la intimitat eh, i de revelació de secrets, i nosaltres mantenim que, eh, que no, es pot, no es poden donar o no es donen els requisits per entendre que s'ha fet aquests delictes, perquè la conversa eh, que, que suposadament es va, es va reproduir, que en cap cas ho van fer eh, el, el meu client, en aquest cas el senyor Mercader, eh, es va reproduir d'un link que estava publicat prèviament a internet, perquè es donessin les conductes eh, que entenen el fiscal i la qüestió particular eh, com delictives s'havien d'haver apoderat, en aquest cas, d'aquesta informació, d'aquesta gravació, eh, i això en cap moment tampoc és objecte d'acusació, únicament els acusen d'haver reproduït en una roda de premsa unes converses, que jo entenc que aquestes converses eh, és, eh, és el que tindrien que estar perseguides realment, que és eh, el fet de que l'objecte de la conversa era provocar un treballador de l'empresa per posteriorment sancionar-lo, eh, i llavors l'empresa el que fa és, en comptes de castigar aquesta conducta, el que fa és anar contra els representants sindicals eh, girant la truita i dir que aquests són els que han comès el delicte. Que en cap moment eh, s'ha produït ni cap revelació de secret, mm, doncs la conversa que s'havia que estava gravada i que, i que és pública, és pública perquè estava a internet, eh, en cap moment és un secret, sinó que era una conversa que tampoc era íntima, estava en el transcurs d'una relació professional dels dos, eh, i per tant no, eh, les dades que es donaven allà eren unes dades que eh, no afectaven a la seva intimitat, no es parlava de cap, de cap eh, mm, tema que pogués afectar eh, a la intimitat per poder considerar-lo com un delicte. Estem en un país estrany, en un país cada cop més injust i més desigual, en un país on la verge és negra i el goril·la és blanc, i tot funciona al revés i es persegueix eh, no qui comet delictes sinó qui els denuncia. Cafè amb llet és un bon exemple respecte a la màfia sociovergent en la, en la sanitat pública, però en tot cas sí que voldríem dir que eh, l'únic que ens queda és de solidaritat i el suport mutu entre nosaltres eh, mateixes i que posarem els cops que calgui les audicions que demostren les topinades, les estafes i els fraus del poder, sigui al carrer, sigui en rodes de premsa col·lectives o sigui, si s'escau, eh, al Parlament eh, de Catalunya, allà on quan el poder no vol sentir quins són els delictes que ell mateix eh, comet. En si mateix no és un judici pels fets dels quals se'ns acusen, que és un atac a la intimitat i a la honorabilitat del membre de l'equip directiu i dels dos comandaments, sinó que aquest és un judici, un judici polític en el sentit de que la direcció de TMB i l'Ajuntament de Barcelona, amb Xavier Trias com a alcalde, es vol desfer de dues persones que dintre d'aquesta empresa eh, han donat la cara per tot el col·lectiu de treballadors i treballadores, dos persones eh, que han sigut mm, les cares més visibles durant la mobilització pels dos dies. Des d'Alerta Solidària considerem aquest judici com un greu atemptat contra els drets i llibertats dels treballadors i treballadores i contra la llibertat d'expressió en general. Considerem que és un precedent molt greu que jutgi a sindicalistes per defensar a treballadors i treballadores contra un abús d'autoritat que ha quedat palès, gravat i claríssim que s'ha produït. Per això, volem deixar ben clar que malgrat tema B pretengui imposar una pau social que mai hi serà mentre no hi hagi justícia, justícia que ells no han fet possible fins ara, hi haurà guerra social. Hi haurà guerra social als centres de treball a través de sindicats com la COS, Coordinadora Obrera Sindical. Solidaritat davant la repressió a través de l'alerta solidària i lluita al carrer i als barris a través dels moviments populars. A dia d'avui, eh, el company Mercader de CGT i jo, de la Coordinadora Obrera Sindical, eh, el que diem els dos és que el que nosaltres vam fer és el que tornaríem a fer a l'indexar eh, un link a una cosa que ni tan sols ha quedat aclarit que és delicte, com pot ser delicte? Com pot ser delicte que jo pugui indicar el lloc on hi han unes gravacions que s'han fet públiques i que la nostra obligació com a delegats sindicals que érem en aquell moment era defensar els treballadors i treballadores i per tant entenem que no ens hem d'amagar de res i per tant seguim dient quan hi ha un cas tan clar, tan evident, tan patent d'abús d'autoritat, doncs el que s'ha de fer és denunciar-lo públicament i acceptar totes les conseqüències que hi poden haver. I l'únic que haig de dir és que tot el que vaig fer per aquell company el tornaria a fer. A mi ja m'han jutjat els companys, tots els companys estan amb nosaltres, creuen que vam fer el que tenien que fer i bueno, ja amb això ja tinc prou. Ànims, el Josep Carganter i a Saturnino Mercader, estem amb vosaltres i seguirem estant amb vosaltres com tantes altres vegades vosaltres heu estat amb nosaltres. Si ens toquen a una, ens toquen a totes.